Thank you. Thank you. you. Mm. специально сыграли, потому что ну, вся музыка солидарна, и нельзя себя какому-то одному жанру, так сказать, относить. А музыка, она впитывает вся э, очень много, тем более современную, и классическую музыку, и джаз, и блюз, и э, рок-н-ролл, и психоделическую музыку, и экспериментальную музыку, и так далее, и так далее. И авторскую песню. Сейчас ну и вот и следующим номером я хотел а, объявить авторскую песню. Он, э, Миша написал в защиту Крыма. Вот. Ну ладно, помянем пока Галусею, э, сыграем еще одну вещь и, ребята, надо ехать. А то темно будет, уже темно.